não queria o lorum Viver na monotonia do desejo ouro mila sabedoria O lorum não queria viver na monotonia Eixo nascido desejo ouro mila sabedoria ouro pela sabedoria do desejo nasceu. Não queria o louro viver na monotonia Do desejo nasceu, Xu, Orumila, sabedoria Viver na monotonia, não queria o louro. se parou no pilar. Você pode guiar, você pode guiar os seres que eu criar. O Que é o lodo

Carurumilá Você pode guiar Você pode guiar Os seres que eu criar é Para Exu toma conta do axé.